считаю до трех. А что, у меня тоже есть сердце? С ангелом шутки плохи, особенно если у ангела пушка. Я не хорошая и не плохая. Просто стрелок с большой пушкой. Никак не могу привыкнуть к роли ангела. разберусь. Мой любимый стал демоном? <laughs> С ним не соскучишься. опять. Настоящего ангела ничто не остановит. устрою такой ад, что дьяволам и не снилось.